сутками молчишь, Обо мне не знаешь, Про себя кричишь, Про других читаешь, Сутками молчишь, Обо мне не знаешь, Потерялась мышь, Пальцы мимо клавиш, Пальцы мимо струн. дождем июль Берега залива Бьет огнем февраль Ледяной и жгучий Прошлого не жаль Лишь змеей гремучий хватает мира Сутками молчит Сутками молчишь Обо мне не знаешь Про себя кричишь Про других читаешь Пальцы мимо струн Струны мимо-мимо Бьет дождем июль Памяти залива Памяти февраль Ледяной жгонки Прошлого не жаль Жаль, что очень тонкой Оказалась связь страсть, мир свой новый, взрослый. сутками молчишь С каждым днем стареешь Солнце выше крыш Но что же ты не греешь Заведут дневник Чтобы знали дети Сумрачный старик Был когда-то светел но пальцы мимо струй. пути незримо Сутками молчишь Обо а мне не знаешь Про себя кричишь Про других читаешь Сутками молчишь Обо а мне не знаешь Про себя кричишь Про других читаешь